шындығын айтып шындығын жазалатындай болу керек әркім мына мектептегі ұстаздар мен деген мына рысбек сәрсенбай ағамыздың сенімді өкілі болдым қаншама қылмысты үстінен түсіп көрдік міне сондай қылмыстың бәріне көз жұма қарап отырамыз ба балаларымызды сондай біреуге байланып тұрған ұстаздар оқытып жатыр қандай өкінішті көріп тұрып жүрегің ауырады ана ретінде 90-ның батыры ретінде менің жүрегім ауырды даже деген мына насихаттау кезінде ырысбек ағаның қолында мына бағдарламасын балаларға таратып үлкен класстың соларға таратқанның өзінде ұстаздар қайта жинап алып жатыр биліктен қорқамыз ол кісінің сөзін сөйлемеуіміз керек деген не деген сұмдық болып кеткенбіз сондықтан сіздерге айтарым әрқайсысың қай мемлекеттік органда отырсаңдар да өздеріңнің ар ұяттарыңның алдында адал болыңдар ешкім сендерді шындықты айту үшін отырғызып қойса да мені сіздер үйіңізді семьяңызды көрмей кетсеңіз де халықтың алдында әділетті екеніңізді алланың алдында әділетті екеніңізді білесіз сондықтан әрбіріміздің жүрегімізде сондай рух оянбайынша ешкім ешқандай әділеттікке жете алмайды жерімізден де елімізден де айырыламыз сондықтан сол шындыққа тік қарауымыз керек Мынау қорғаныс министрі егер президент халықты қолдамай атса халыққа халыққа қарсы нәрсе жасап жатса оған қарсы шығу керек қорғаныс министрі сол әскеріменен бізді қолдау керек қоршау керек халықты қорғау керек мына органдағы азаматтар олардың барлығы жаңағы жіберілген сайлаудағы әділетсіздіктің бәріне тосқауыл қойып шындықтың барлығы шақырған жерде шындық күйінде ажыратқан болса бүгін мынандай халге түспейтін едік мына қаңтар оқиғасынан кейін қаншама адам қол қалды апай рахмет көптен көп біз оны қазақ халқы болып тоқтатуымыз керек тоқтатамыз оны бізге бұндай биліктің қажеті жоқ бізге бұндай адамдар басқа мемлекетке біздің тәуелсіздігімізді беретін біздің елдігімізді қолдан беріп қоятын адамдар қажет емес сондықтан біз жан жақтан халыққа осыны түсіндіріп жан жақта бар облыстарда бар өңірлерде осыны қазақ халқына біздің қазақ жігіттерге осыны түсіндіруіміз керек жан жақты сол үшін осы біздің құрылған парламент осы жұмыспен жақын арада айналысу керек сөйтіп құдай қаласа біз осы билікте отырған адамдарды заңды түрде кетіруіміз керек кетіріп олардың орнына нағыз намысы бар қазақ елін ойлайтын қазақ мемлекетін ойлайтын адамдар отыру керек біз бір шалдан енді арылып едік енді екінші шал келіп басымызға отырып алды мен ойлаймын біз қайтадан сол лозунгпен шығуымыз керек шал Кет, кет, кет, шоу кет, шоу кет, шоу кет. рахмет нұржан құрметті достар мына жерде кезектен тыс думан мұхаммед кәрімнің әкесіне берсем қалай қарайсыздар өйткені ана думан мұхаммед бауырымыз қазір осы э, әділетсіз сайлауға қарсы шығып 25 тәулікке қамалды сол үшін ә, думан бауырымыздың әкесіне сөз берейік жарай ма рахмет ассалаумағалейкум қазақ елі жаңа мына кісі таныстырып кеткендей мен сол думанның әкесімін менің ұлым журналист тәуелсіз журналист ретінде шындықты шырылдатып айтам деп халықтың мұңын мұқтап жоғын жоқтаймын деп міне қамап тастады әділетсіз өткен сайлаудың кесірі болды бұл Бұда болса тоқаев мырзаның құрып жатқан жаңа Қазақстанның бір көрінісі болды. Енді мен сол көп сөйлемей ақ қояйын. Мен ұлыма бостандық беруін талап етемін. Ол міне өстіп шырылат, шындықты айтамын деп Жанболатты да қамап тастады. Бұлардың бәрін бір-бірден қамай берсе, ешкімнің де дауысы шықпай қалады. Айналайын қазағым, қолдаңыздар думанға бостандық беруін талап етем. оның денсаулығын құртып жатыр мына өкімет жегідей жеп думанға бостандық берілсін рахмет бостандық бостандық бостандық бостандық думан бауырымыз өзі үшін емес ол халық үшін отыр оны Шамболат та сондай басқалар да сондай әйгерім тілеужан жанды, тағы да айтарым бекер болмайды ә, ермек нарымбай данат намазбаев марғұлан боранбай барлық саяси тұтқындар ә, бостандыққа шығу қажет ассалаумағалейкум қазақ халқы деймін алматылықтар ә, мен өзім көкшетаудан келіп тұрмын ә, сайлауда осы мұхтар тайжанның сенімді өкілі бақылаушы болдым қалқамандың ә, территориясында сайлау учаске 500-ші сайлау учаскінде бақылаушы болдым сонда көргенім ә, ең сана санауға келген кезде бүкіл өткен дауысын ұрлықтың арқасында мен ә, оказывается бүкіл қазақстан бойынша сондай э, жағдай болған екен сондықтан бұл сайлаудың э, ұрлық сайлаудың қорытындысын жасадық жиырмасы күні э, бәрі негізсіз алданған ұрланған сайлау болды қанша бюллетендер жыртылды сондықтан менің айтатыным келесі сайлауды электронды түрде өткізуіміз керек неге десеңіздер әр адамның емі бар енді бұлар ұрлай алмайды неге десеңіздер қағаз бұларды, оны урнаны апарғанда да істейді ме таңғы сегізге дейін де бәрін лықтырып өздерінің жағына істейді ме оны бір құлайы біледі сондықтан келесі сайлауды электронды түрде өткізуіміз керек соны талап етуіміз керек биліктен ендігі айта алатын мәселе мен міне солтүстіктен келіп отырмын қазіргі заманда міне қаңтарда осы жерде болдым мен 200 метр кезде алтысы күні алты жарымда одкб ның екі жүз метрге габаритқа қойды да бізді қырған кезде мына жерде халыққа біз террорист емеспіз деп просыняда көрген шығарсыздар сіздер соны жазып тұрды екінші жағына тоқаев халыққа оқ атпа деп жастар жазып отырды мына жерде қазанды қайнатып қой, біз пұл пісіріп отырдық мінекей мына ескерткіштің артында тығылдық атқан кезде міне соны көргеннен кейін тоқаев бізге өзі э, айтты ғой қаңтардан кейін екі жүз адамның қолында кеткен екен бүкіл қазақстанның байлығы міне бір жыл өттік ешқандай өзгеріс жоқ енді сенім жоқ ол кісінің айтқанына сенбейміз тоқаев мырза сіз қаңтар қырғында жалғыз қалдыңыз сізді мвд да внутренне войска бәрі сатып кетті кнб да бәрі сатып кетті ендігі заманда сіз мінекей олардың ақшалары әлі байлықтары қалталарында толған любой уақытта сізге қастандық жасайды жаныңызда отырып сол адамдарды ешкімді құртпаңыз еще қайтадан жанына э, жасақтар жиып алдыңыз өтірік жасақтарды барын ол сізді любой уақытта сатып кетеді ал халықтың халық сізді сатпайды халық сіздің жағыңызда тұрады сіз осыны түсінбедіңіз осы күнге дейін ендігі өзіңізге өзіңіз сіз пәле басыңызға пәле сайлап алдыңыз халық енді тоқтау жоқ бір айтатын қазақстандықтар жалғыз алматылықтарға қараныңдар ол сендерге жағдайларын жасамайды бәрі оянуың керек мен міне солтүстікте бес күн бұрын бүкілі көтерем десем бәрі қорқып отыр анау петропавловсктың э, границасы ашық тұр назарбаев оны ашқан жаққан жоқ бүкіл э, солтүстіктің бидайы россияның бүкіл бидайы қазақстан арқылы шығып жатыр бәрі қазақстанның э, товаропроизводительдері күздегі бидайларын сата алмай отыр неге десеңіздер вагон жоқ бүкіл вагон частный собственность назарбаевтың тұқымдарында қолдарында күлебаев бүкіл мұнайды игеріп алып енді ішкі нарықтағы дистофлево мен бензиннің бағасына түсіп отыр ол вообще сұмдық деген нәрсе ол біздің каждый қарапайым халықты тонауға кіріскен түрі мынау өткендегі жасаған он екісінде бағаны көтеремін бағаны көтерсең бүкіл қазақстан көтеріледі көтеріліс болады оған кәміл жоқ рахмет бағаны көтерсін құрметті ағайын кезек бойынша мына кісіге микрофон берейін жарай өз мен жетісу облысы кербұлақ ауданынан келіп тұрмын ақылбайдың бастағаны мен де айтайын дегенім міне айтайын дегенім сайқымазақ сайлау бізде де Э, міне 19-ы наурыз болса, мен бір ай бұрын біздің аудандық мәслихаттың депутаттарын тізімдерін алдым. Мені өткенде алдым 2 күн бұрын. 10 адам сол алқында қалған. Бұл не? Сайқымазақ сайлау өкендігінің нақты көрінісі. Э, ондай әңгімелер көп. Мен де 91 жылы, міне 32 жыл болады, 12 апрель күні үш жолдасы жолдасыменен Э, және абдакатпен ескі болғамын. болғанмын сол кезде айтқанмын назарбаев бірінші хатшылықтан кетпесе оны мәскеу ұры қалтадақ президент құрсақ президент деп жасайды деген тура сол назарбаевтың жағдайын қазір тоқаев қайталап жатыр бізге мұндай ұры қалтадағы президент құрсақ президенттің қажеті қанша халық халық мемлекетін құруымыз керек ата заңымыздың ең бірінші жолына тағдыр тауысқан дейді тағдыр тауыстырған жоқ біздің қолтығымызда пана тапқан халықтар сондықтан олай жазбау керек байырғы қазақ жері қазақ халқының ортақ меншігі сатылмайды жеке жалға да берілмейді тек қана пайдалану құқы берілу керек сондықтан өз ата бабамыздан қалған жерімізді өз мемлекетімізді құрайық егер осылай жазылатын болса қазақ тілі де өз мәртебесіне ие болады алға қазақ жігіттер мына жерде кезек болу керек мына кісі мысалы бұрыннан тұр да дұрыс па бірақ мен беремін кейін жарай ма кезекпен берейін келіңіз ассалаумағалейкум қазақ елі мен желтоқсаншымын кеше мына қаңтарда оқ атылған кезде осының алдынан бес адам ақ жылау болып шыққанбыз соның біреуімін қалғандарымыз осы арамызда тұр мен кеше мынау жиырма бесінші сайлау округынан түркістан облысынан өзімді мынау мажоритарлық система арқылы ұсындым парламентке сонда түркістан облысы бойынша 45 пайыз адам қатысыпты олардың статистикасы бойынша менің қарсыласым 40 пайыз бүкіл түркістан облысы бойынша алыпты сонда есептеп қараңыздар бүкіл түркістан облысы бір адамға дауыс беріп тұр мен 22 пайыз алдым сонда әділеттік қайда енді мына билікке айтарым сендер кеше мажоритарлы система енгізіп бүкіл халықты алдадыңдар біздің қасымызға бір бір аманатты қосып қойдыңдар сөйттіңдер дағы халықты ақымақ қылып өткізіп жібердіңдер мейлі ол өтті кейін мен осы түркістан қаласында қалалық әкімшіліктің алдында нұрлан әбдіровпен бетпе бет жолықтым содан кейін айттым ей сен мына неге үйттіңдер дедім неге мажоритарный системаға партия адамдарын қостың дедім сөз басқа жаққа бұрады одан кейін айттым мына билбордтарда жаңа бүкіл түркістан облысы шымкент қаласы аудандардың барлығында ринат саитов тіке тұр мақсат толықбай аймағамбетов анау екі орыс тіке тұр тағы бір біз танымайтын адамдар тіке тұр бұлар неге тұр дедім мен тұруым керек қой мен түркістан облысынан түсіп жатырмын ғой мені халық танымаса маған қалай дауыс береді мынауың не сенің одан кейін үшінші мәселені айттым сендер ақша бөлген кезде әділетсіз болдың деп тоғыз жүз елу мың теңгеге сен не біледі деп үш отыз үш миллиард теңге қайда кетті күмілжіп жауап бере алмайды сөз басқа жаққа бұрып кетті міне осындай жағдайлар ағайындар енді мына билікке айтарым енді сайлау болса да халық бармайды бірақ барсын бармасын мына парламентке мажоритарлы система енгіздіңдер ана партияны қоспаңдар біз сияқты азаматтар бару керек біз сияқты адал әділ азаматтар бару керек мемлекетте біздің еңбегіміз сіңген біз осы жерде отыруға хақымыз бар ана жақта көшеде жүрген жалаң аяқ жалаң бастар жиып келдің өңкей ұры қарыны енді көріп отырсың кеше мынау сайланып алып мынау бензинменен солярканы қымбаттатып жатыр мына сепаратистер шығып атқаны мынау кешегі анау көгілдірлерге бүкіл алматы астананы жайлап өтті Мынау мына әкіметтің адамдары мен алтысы күні барып бердік біз сөйтсек маған жауап беріпті сіз тура жазған жоқсыз ей қаяқта тура жазбаймын мен сен өмір бақи сидеть ана жерде саған не дейді жәрмеңке болады ана жерде ремонт болады е сонда біз қай уақытта айтамыз халыққа мынаны тоқтатыңдар сендер мынау смайловты үкімет басшылығын алып тасталсын менің талабым осы содан кейін мына сайлаудағы мәселелер қайтадан қаралсын одан кейінгі мәселе мынау сепаратистер қатаң түрде жазалансын ондайлар отанның сатқыны коллаборанттар енді мынау біздің парламент тұрып халықты халықтық парламент ертең мына мәселені барлығы қаралады жаңа нұржан бауырымыз айтып кетті ғой активтер сататыннан әкесінің жұмысы емес бәріміздің ортақ үйіміз бұл бұл бұл жерде біздің де еңбегіміз бар біздің де алар үлесіміз бар сол үшін халқым барлығыңыз бірігіңіздер мына жалғыз бес алты адамның қолынан ештеңе келмейді аман болыңыздар жақсы күнде сіздермен жолығуға нәсіп етсін рахмет рахмет аға так енді мына екі жігіт өлең айтамыз дейді ассалаумағалейкум қазақ елі мен азаматтық белсенді бауыржан атимбаев қазақ халқыма үндеу елбасы қолын байлаған президентін жалған сайлаған үкіметті мәңгүрттер өзге тілде сайраған тек баюын ойлаған жер анасын сатса да құлқындары тоймаған халық кедей билік бай ұры менен жемқор жайлаған елім деген ерлерді түрмелерге торлаған баспанасыз жұмыссыз қарағалық сорлаған қос тілменен қос билік ешбір елде болмаған осылай жүріп қор болам қазағым қайтып ел болар сайлауыңа сенбеймін бәрі жалған билігіңе сенбеймін қарыз алған жүз депутат отқанмен мәжілісте елдің мұңы айтылмайды сары залдан пайда бар ма дәл мұндай мәжілістен сөзге шебер аулақтау әзірістен тонап жалмап елімнің бар байлығын елдің қылған өкпе мен назы үстем алды көргенде жарнамасын тамсанасың таңырқап таң қаласың жұмысқа кеп ұйықтайды оянбайды оянбайды ұйқылары қанбағасын отыз жылда тіл кетті шұбарланып дінде кетті көбейіп сыңарланып отыз жылғы ертегіге біздер сеніп мың алданып отырмыз мың арланып жаулап алды жемқорлық бар саланы қараңғалықты қайбасшы арсынады иттен ұят қазаннан қақпақ кетті осы меді бабамның аңсағаны бір айтарым бар менің аузыңды жап үндеме ұйықтама мәңгі күнде де батыр қазақ қорықпай ақ шығыңдаршы түнде де патша жасап патшайым ойланайтын жат жайын айыппұлмен шешеме міне басым қақтайын қорқытумен келеді үнсіздікті дәріптеп қайда батыр кешегі айтатын зарын әріптеп бостандықтан не пайда боқпен жапса аузыңды азаттықтан не пайда төзім бітті таусылды қорықпаймын өлімнен айрылмаймын төрімнен жерім үшін қаншама бабам қаны төгілген керек емес патшасы өз халқына бойламас керек емес елбасы өз халқын ойламас исатайша айтайын махамбеттей байқайын естимісің халқыңның мұңлы зарлы айқайын қорықпаймын биліктен белсендіге киліккен елін жерін қорғайтын көрінеді биіктен шығып жатыр сүрелен назды жүрек кілттен оянайық қазағым көсейік билікпен ерлігіңді мақтан етсін ел бүгін белге байлап тәуекелдің белдігін белсенділер ақиқатты айтпаса ойлаушы еді сенен басқа елдігім өткізсе де өз өмірін шерменен белсенділер ел үшін терлеген қазағым деп белін буған ерлерді құзғын билік босатыңдар түрмеден иә ағайындар қаншама саяси тұтқындар жатыр жанболат мамай ермек нарынбай Марғұлан Боранбай данапыларымызды қолдайық. Әйгерім Тойжан, елім деген ерлерді ел болып қолдайық. Ертең осындай күн әр қазағын басына тумасына кім кепіл? Сондықтан оян қазақ, оятуға тырсам, масқара ғой қазақ бола жығылсаң, Тақ келтірме қазақ деген есімге менің айтқан сөздерімді ұғынсаң, қайда қалың қара қытай қаптағанда жұмылсаң, орныңа тұр, көзіңді сәлде болса ұғынсаң, елдігіңмен ерлігіңе сын болар қазақ бола тізебіге жығылсаң халқым мынау көзін көрмей барады сатқын билік бұқараны тонады тәуелсіздік мына қазақ елімді коррупция деген әдет басып барады оян қазақ жастары оян қазақ үлкен кіші кәрісі өлшеулі өмір біткенше көрге басым кіргенше мен халқыммен біргемін алға қазақ елі оян қазақстан қазағым елім қайқайып белең сұлуға тұр таянып Талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып, қанған жоқ па әлі ұйқым, ұйықтайтын бар не сиқым. Оян қазақ, оятуға тырысам, масқара ғой қазақ бола жығылсаң, бақ келтірме қазақ деген есімге ақиқатты айтқан сөз ұғынсаң, тақта отыр әбіліс пе шайтан ба, енді маған жол қалмады айтарға. Ей жігіттер, ояныңдар ендігі сөз қалмады айтарға. Тұсамайды мен енді қуғас күн, басым дейіп бұдандарыңды тұрмаспын. Ата бабам қорғап қалған кейінді алам, Қытайлардың емес шығар төсегі, біліп жүріп жүрсін әрқайсысы қайда жүргенін шамалы дайын тұрады бұл елдің досына алтын табағы жауына найза садағы қазағым сені ренжіткен ажалын ғана табады жақында ғана бес бауырым бірігіп жүз қытайды сабады мың баламыз біріксе әлем жаулап алады алға қазақстан өте күшті так мына жерде э, кешірім өтінемін қарағандыдан арнайы келген жігітке сөз берейін қарағандыдан иә ассалаумағалейкум алейкум қарағандыдан келіп тұрмын ағайындарымыз үндеу тастаған соң бірінші ақ сіз өтінішім бар халыққа үкіметке халыққа айтарым мына құдайға қарсы шығып жатқан сөздер пайда болды О, сол райларыңыздан қайтыңыздар екінші үкіметке айтып отырғаным бірінші құқық болу керек одан соң заң тұру керек сондықтан қаншама жазықсыз сотталып кеткен азаматтарымызды босатып берулеріңізді сұраймыз олардың құқығы бар олардың құқығы осылай шығып сөз сөйлеуге және митингтер ұйымдастыруға әрбір адамның өзінің құқығы бар шындығын айтуға мына жерде қаншама азаматтар келіп менің өзімде менің өзімде жүздеген жігітім бар мына жерде қаншама азаматтардың арасынан ерген қаншама жігіттері бар үкімет осы азаматтарды кездесу ұйымдастырып бір татулыққа келуіміз керек бұлайдан жалғаса беретін болса көз алдарыңызда тұр жанып кетті мемлекеттік мекемелеріңіз бұл нәрселер қайталануы мүмкін көп рахмет айыпқа бұйырмаңыздар келгеніне рахмет бауырым так мына жерде екі депутат сөз сұрап жатыр екі депутат емес екі кандидат тәуелсіз кандидаттар Маслихат бойынша бірінші округынан иә дұрыс қой ассалаумағалейкум құрметті қазақ елі мен олжас әбілқайыр алматы қаласы бірінші сайлау округі бойынша депутаттық үміткер болдым а, мына жерде алдында және менен кейін айтып кететін азаматтардың барлығының ә, жөні де мәні де бір мен оның барлығына қосыламын сайлаудың әділетті өтпеген ол бәрімізге мәлім осы жерде отырған адам 99 пайыз сол сайлауға ә, үміткер болмаса да қатысты ішінде жүрді деп білемін менің айтқым келіп отырғаны ол боларсы болды жарайды одан ары қарай мінекей мәкең ә, құрған халықтық парламент бар біз өзіміз дербес депутаттар блогымыз бар біз өз жұмыстарымызды ары қарай жалғастырамыз қолымыздан келгенше осы елдің осы осы ұлттың көркеюіне әрине өз үлесімізді қосамыз деп үміттенемін ә, менің айта кеткім келіп отырғаны құрметті биліктегі азаматтар құрметті ішкі істер қызметкерлері ә, мына соңғы айда болып жатқан іс әрекеттер ол басы әділетсіз сайлаудан бастап қазақ елінің байлығының сатылып жатқаны шекараланың ашықтығы сепаратистердің жағдайы кешегі қанды қаңтар оның барлығы бәрімізге бірінші кезекте билікке әрине халыққа да сабақ болу керек бүгінгі күнгі жағдай егер де ешқандай өзгеріс болмаса құрметті азаматтар біздер менің қорқатыным азаматтық соғысқа жақындап келе жатқан сияқтымыз ел ішінен іріткі шығарушылар көбейіп жатыр ел ішінен жаңағы басқа елдің мүддесін қорғаушылар көбейіп жатыр халықты шындықты айтқаны үшін 5 жылға түрмеге жауып дәл сондай сөзді бірақ басқа елдің мүддесі үшін айтқаны үшін адамдар тек кешірім сұрап кетіп жатқан кезде бұдан асқан әділетсіздіктің жоқ екенін көре тұра халық ертеңгі күні не істеу керек ойланыңыздаршы құрметті азаматтар бізге жеке маған е болмаса мінекей мен қасымдағы азаматтардың ешқайсысына қан болсын сойқан болсын революция болсын ешкімге керегі жоқ маған да керегі жоқ деп есептеймін бірақ үкімет басындағы азаматтар сіздер естуге міндеттісіздер болмаса сіздер соның барлығын міне алдарыңызда ә, мысал тұр осының барлығы сіздердің естімеулеріңіздің салдары ендігі жолы бірінші рет ә, халық көнді мына ә, алаң 86 жылы қанға боялғанда басқа билік дедік көндік 2011-де халықты жаны өзенде атқан кезде бізден алыс дедік. Кеше 22-де мына жерде мына форма киіп тұрған азаматтар, өздеріңіз сияқты азаматтарды осы халықтың балдары алып шықты. Білесіздер ғой, ұмытып кетпеңіздер ол туралы. Сіздер де дәл біз сияқты осы елдің бір бөлігісіздер қаншалықты біз саяси э, мынандай мінбеде бір бірімізге қарсы болсақ та біз ішімізде қазақтың бір ұлы мен бір қыздарымыз барлығымыз да бауырмыз бір бірімізге сондықтан құрметті биліктегілер ең бірінші кезекте президент одан кейін үкімет аппараты басындағы азаматтар өтініш мен өтініш ретінде айтамын халықты естіңіздерші халықты жеткізбеңіздерші анау э, ешқандай сөзге көнбейтін дәрежеге дейін апармаңыздар ол менің сіздерге деген өтінішім және халқыма деген аманатым рахмет рахмет рахмет рахмет айтылғандай осы алаңда біз шынайы депутатпыз біз заңды сайландық деп жүргендер бар ал енді соларға сынақ талап ең бірінші кезекте бәрін сырып тастап осы үш занды қолға алып сол заңдарға өзгеріс енгізуді талап етеміз сайлау туралы заңға бейбіт жиындар туралы заңға саяси партиялар туралы заңға осы заңдарға осы заңдардың конституцияға қайшы келетін тармақтарын алып тастап конституцияға сәйкестендіру керек әрине бұл сайланған депутаттардың шамасы белгілі сауаты да жетік емес осы халықтық парламенттің атынан арнайы топ біз оларға осы заңдардың қай бабына қандай өзгеріс енгізу керек соны көмектесуге дайынбыз ең болмағанда осы өздерінше біз шынайы сайланғанбыз деп кеуделерін ұрып отырған бірнеше депутат бар өздері бастама көтеріп ең негізгі бірінші депутаттық жұмыстарын осыдан бастасын ең бірінші қадам сол болсын содан кейін ғана ары қарай қимылдауға болады қазір әділет әділетсіз министрлігінде тіркеуде жатқан саяси партиялардың құжаттары бар солардың бәрі тіркелу керек заңға қайшы жерлердің бәрі алынып конституциялық сот соны ә, тексеріп қадағалап көпшілікке қазақстан жұртшылығына түсініктеме беру керек нақты заңға конституцияға бәрін сәйкестендіру керек ал енді мына жердегі полиция қызметкерлері шынайы енді бүгінгі мына митингіде қатысқан адамдарға қатысты қандай болмасын шара қолданылса халық сіздерді кешірмейді онда көпшіліктің мінезі де қаһарды басқаша болады соны біліп қойыңыздар мына жердегі тұрған полковник қарап тұрған жаңағы ә, интернеттің қарап тұрған генералдары басқалары болсын жалпы мынандай заңсыздықтан кейін осы күштік құрылымдардың барлығы отставкаға кетуі керек еді келіп отырған адамдарға барыңызға рахмет оянбаған адамдар болса түсініңіздер біздің де рекенің де менің де осы тұрған азаматтардың әрқайсысының үйінде жақын жоғымыз бар туған туысқандарымыз бар жүрегі ауыратын біз үшін қиналатын ең қиын нәрсе жалғанда жақын адамдардың түсінбейтіні олар кеш түсінетін шығар мына біздің тұрғанымыз осы балалардың болашағы үшін екендігін баламыз құл болып қала ма немереміз жоқ бізде ары қазақстан деген мемлекетте қазақ деген елде болашақ бола ма біз соны ойлауымыз керек ал бұл жерде қазір айтады орта бизнес кәсіпкерлер үлкен ірі біздің олигархтар бәрі осыны тамашалап қана отырады неге өйткені оларға осындай билік ыңғайлы мына қаланың қандарда қан төгілгенде қан төгілгенде қазірде саны белгісіз адамдар қамауда жатқан аты шыққандары шықты шықпағандар қамауда отыр іздеушісі жоқ адамдар да бар бірде бір сот бұлардың моральдық зиян талап еткенде онысын дұрыс өндірмей жатыр қаншама азап көрді азаптанғаны үшін э, қылмыстық жауапқа тартылғандарын көріп естіп отырсыздар қайсысы бәрібір бұлар жеңілдікпен амнистиямен жеңіл құтылып келе жатыр осы қазір көзіміз тірі кезінде біз бәрібір бұдан нәтиже шығаруымыз керек ұйықтамаңыздар кейбіреулер енді оянып жатса айтамын ғой біз әлі ұйықтаған да жоқпыз деп енді жетеді енді көпшілік аман болайық ал жаңадан өзінше депутатпыз деп жүрген адамдарға бұл нақты халықтың сұранысы деп қабылдаңыздар және осы уақытты көп созбай келесі аптадан осы жұмысқа кірісіңіздер сонда белгілі болады кім шынайы сайланды депутат болып өзінше санағандар сол солай солай деп санағандар кімнен ешқандай нәтиже болмайтыны ары қарай қорытындыны халық жасайды маржан апайымыздың ұсынысымен толықтай қосылам, бірақ мен бұл жерде аттарын атап айтқым келеді нақты айтқанда ермұрат бәпи сайланған депутат дұрыс па э, абзал құспан сайланған депутат рас па басқа басқа ә, біз тәуелсізбіз тәуелсізбіз деген депутаттарға халықтан халықтың атынан э, үлкен сын және сұрақ сіздер шынайы тәуелсіз депутат болсаңыздар онда маржан апай көтерген мәселені ә, мәжілісте айту тиіссіздер құрметті ағайын мына жерде мен айтарым ә, шынымен де келгендеріңіз үшін көптен көп рахмет бірақ та мына өтіп жатқан көліктер бізге қолдау бүлдіріп жатыр екен мына көліктер көп осындай ана әйнектерін ашып бізге қолдау білдіріп жатыр ал енді аға құрметті ағайын мына жерде кезек бойынша жарай ма мен кезекті айттым мына кісі арнайы астанадан келіп отыр екен сол үшін біз иә сөз бермесек болмайды ал құрметті бауырларым біріншіден рамазан айларың қабыл болсын мен сәлім сағындықұлымын кіші жүздің қазағым руым табын астанадан келіп отырмын жаңа естіп жатырмын мына балдардың қыздарымның айтып отқан әңгімелері өте орынды бірақ неге түсінгіміз келмейді тоқаев қазақтың дұшпаны жау ол адам емес қазір сенатта отырған мәжілісте отырған әкімдер отырған бәрі қазақтың жаулары бәрінің бір мақсаты қазақты жоқ қылып жіберу оған енді де жетіп жатыр қытайларға еркін кіруге рұқсат беріп отыр түрліше өзгерістер жасалынып жатыр орыстармен сауда саттықты тоқаев ұйымдастырып жатыр үйлестіріп жатыр мұнайларды айдап жатыр неге ол ресейдің күйеу баласы ал күйеу бала ешқашан да қайын жұртына қарсы шыққан емес ол оңбаған адам сатқын адам сайқал адам сонда біз тіке айтуымыз керек ал енді тоқаев елді билеп отырып өзі қазақша оқи алмайды сөйлей алмайды дұрыс аузын ашып тілінің ішінен шығара алмайды қазақтың екі сөзін ана қазақ қағазға бара жатқанда қақалып тұтығып отырады орысша сөйлесіп ән сияқты өтіп кетеді қытайша сөйлесе жайылып кетеді қазақша айта алмайды сонда тоқаев қазақтың басын құрастырады қазақтың қамын ойлайды елдің мәселесі шешеді деген қияли адамдарға айтуым керек айналайын көзіңді жап көзіңді жұм енді мен мына көп нәрсені түсінбеймін жастар жастар дейді ақсақ темір жас болған жоқ қият тұқымынан Шыңғысқан жас болған екі жыл құл болып қашып жүрді алпыс пішасында қан болды жастар өздері келу керек билікке өздері кіру керек саясатқа мен міне жасым жетпісте мен өмір бақи осы совет үкіметіне қарсы күрестім кгб де қамады мені тоқа жаңағы мусинді қаматтырды мені аман есен шығып мен жүрмін өлмеймін себебі мен өтен сәлім сағындық кіші жүздің қазағымын қазақпын мен менің мақсатым қазақстан қазақтікі болу керек бізге басқа тілдің ұлттарын керек жоқ басқа ұлттардың қажеті жоқ басқа тілдің керегі жоқ әсіресе орыс оккупанттарынан құтылмасақ бізге билік бақыт дәулет жоқ құтылуымыз керек орыс орыстар жауымыз орыс қазақ атамыз айтқан орыстың жолдасыңызды айбалтаң жаныңда болсын деп ал мен жаңа міне келе жатырмын барып ана жерде барып тұр міне шетел жазылған веловы труе дейді ана рони жолда келе жатсам бір қазақша жарнаманы көріп тұрған жоқпын ол неге деген не деген сөз қазақстан жоқ деген сөз бүгін қазақстан жоқ өкінішке орай бүгінгі күні қазақстан қазақ ұлтына қарсы құрылған мемлекет қазақты құрту үшін құрылған мемлекет сондықтан тоқаев сол кәпірлердің әмірлігін орындап жатқан шайтан шайтан арамға кіріп кеткен шайтаннан сақ болу керек сондықтан барлығыңызға мен айтарым біздің қоятын нақты талап тоқаев сенаты бар әсіресе ана қаңғыбас бар арам тамақтар жиырма бірінші жылы бес миллиард екі жүз миллион теңгені жеп қойды жиырма екінші жылы алты миллиард үш жүз миллион теңгені жеп қойды сонда бұл арам қаңғыбастарды біз асырап отырмыз ішінде түрлі шіріген байлар бар әсіресе қазақтар бар атты қазақтарын баяғы анау қалмақ нашанжол назарбаев өзінің оларға басшы болды қалма нелердің атты қазақтардың солардың шоқпарынан қолына мақтанып өзінің халықтар ассамблеясына мүше қылып кіргізіп алды сосын біз асырап отырмыз сонда менің өтінішім бәріңе де қазақты киеміз қазақты мүсәпір бейшара халық деп деген сөзді қояйық қазақ батыр халық әлем бойынша ең батыр санынан қазақ бірінші орында тұр мынандай жерді ұстап отыр ол кім көрінгеннің қолына бұйырмаған ол бізге айтады қазақ сауда жасамайды ой өзбек жасасын тәжік жасасын сауда қазақ жауынгер жауынгерлер қолына қылыш ұстап айбалтасын ұстап қару ұстап жауға қарсы шығады біз жерді елімізді қорғауымыз керек сондықтан міне барлығының айтатын ұсынысым мен ана мына жігіттерді бәрін тыңдап жатырмын ризамын сөйлегендерді себебі жәйімде оян оян батыр болып жатқан адамдар да жаман емес бірақ мен қояр талабым біздің талап тоқаев сенатымен мәжілісімен қаңғыбас ассамблеясымен мына жаңағы неткен әкімдерім облыстық қаланың ауданның түгел бәрі кету керек ауыспалы үкімет құруымыз керек мен бәріне айттым мен өтен сәлім сағындықұлы қазір дайынмын ауыспалы үкіметті алты басқаруға қазақтың басын біріктіргенше өйтпесе қазір басқа амал жоқ мынау біз үшін соңғы ғасыр қазақ бола ма болмай ма біздің қолымызда ертең балдарымызға не қалдырамыз ата бабаларымыз бізге жерді қалдырды әлем бойынша тоғызыншы қатарда тұрған біз не қалдырамыз ұрпақтарымызға тасталарды келешек қалдырамыз орыстың тышқан сүйген бойын қалдырамыз соны ойлану керек қатты сондықтан барлығыңды бірлікке шақырамын елемдетең болсаңдар қолдайтын болсаңдар мен айтып отырмын мен дайынмын ауыл үкіметті басқаруға алты алтайға қызықпаймын билікке сосын қазақтың басын біріктіргеннен кейін өзіміз тек қазақ тілі болу керек бізге шет тілінің қажеті жоқ орыс тілінің боққа да қажеті жоқ керек жоқ сонда міне айтарым айтайын жасасын қазақ ауызбірлігіміз мықты болсын ұйықтайтын көзді тастау керек ашыңдар қараңдар жақсылап тұрып аштап жан жаққа міне мына жігіттерге рахмет осы нені ұйымдастырып отыр бірақ жоқ әлі халқымыз бірақ ренжімеу керек халыққа ренжу бәленбай жоқ құлдықта жүріп орыстың билігінде кіріп кетіп аузын аша алмай бірақ жігіттер жетеді қазақтар жетеді егерде дайындалып шығып қол аяғы балғадай жігіттеріміз басын қосып шықсақ өзіміздің ұлттық әскерімізді құрып бізден қашатын шошынатын адам жетеді сондықтан барлығын шақырамын бірігейік Бас басқосып украиндар сияқты өліміздің мінез қырымызды көрсететін уақытымызды көрсетейік мыналар білсін қазақ ойыншық емес қазақ бала емес ал бағымыз үзілмесін бәріңізді тілеймін аман сау болыңдар рамазан айларыңыз жақсы өтсін қуаныштарың үзілмес жамандыққа кезікпесін бақытты болайық бәріміз мына балдар бауырларыма да рахмет бақытты болайық ал бәріңде шақырамын мені қолдаңдар ауыспалы үкіметтің төрағасы болуына ассалаумағалейкум ағайын ә, мен мейірхан әбдіманапов ә, қоғам белсендісі ә, күрескермін ә, негізі 35-36 жылдан да асып кетті осы неде жүргеніме енді мен көп не қайталап айтпаймын сайлау жөнінде бассыздықтар жөнінде оған жауап беру бәрі талап етіп жатыр ғой мысалға осы сайлауға байланысты тек айтарым біріншіден ә, жауапқа кім тартылу керек ол сайлау комиссиясының бастығы әбдіровтен бастау ол кәдімгі көптеген үміткерлердің бәріне дискриминация жасады ол жеке әңгіме ол бірінші кезекте отставкаға кету керек оның үстінен қылмыстық іс қозғалу керек ал ә, әбдіров ол жалғыз оны істеді ма оның артында міндетті түрде Ә, президент әкімшілігі тұрады оның артында ә, ерлан қариннің құлағы қалқиып тұрады ал ерлан қариннің артында ә, кімнің тоқаевтың құлағы қалқиып тұрады міндетті түрде мен бұл жерде біздің талаптар нақты болу керек мына алдымызда сәлім өтен айтып кетті тағы бірнеше адамдар біздің талаптар радикалды болу керек біз бүкіл сайлау комиссиясы түгелдей отставкаға кету керек иә өкімет кету керек мына заңсыз сайлаған парламент кету керек соның ішінде тоқаев та кету керек біз солай талаптарымызды нақтылап алу керек соған халықты дайындау керек мына міндетті түрде біз бұл талаптарды ана күшпен емес осындай ұйымдасқан күйінде мысалға бұлардың кетуін талап ету керек уақытша өкмет құрылуын соған дайындау керек халықты да белсенділерді де одан кейін мына сәлім өткен алты айға президент немесе өкіметті басқару деді ғой мен айтар едім ол сәлім өтен бола мүмкін болуы да мүмкін неге болмасқа әлде басқа да үміткерлер шығуы мүмкін а бірақ мен алты ай емес оны бір жылға деп айтар едім оның бір себебі бірінші бес алты айда көптеген мына қуғын көрген саяси тұтқындар бәрі ақталу керек соларға баға берілу керек одан кейін олардың құқы тапталмау керек оларды өздерінің саяси ұйымдарын құру керек түгел реабилитация дейді ғой реабилитациядан өту керек қаңтаршылар түгелдей ақталу керек ә, көше партиясы түгел ақталу, керек одан кейін ә, көптеген мына қуғын көрген мына саяси тұтқындар бәрі ақталу керек ә, демпартияның мүшелері де мысалға жанболаты да басқасы да бәрі ақталу керек ешқайсының құқығы шектелмеу керек ә, оған да уақыт кетеді содан кейінгі алты ай уақыт сайлауға дайындық болады ә, мен сондай ұсыныс жасар едім ең бастысы радикалды таналапқа бәрін дайындауымыз керек отставкаға Э, бүкіл сайлау комиссиясынан бастап э, өкімет басшысы тоқаевқа дейін ал олардың өзінің өз кезегінде олар өздерінің бағасын алады мысалға қаңтар қырғынына да баға берілу керек қаңтар қырғынына тек қана емес соның ішінде тоқаевтың жеке басына баға берілу керек құқықтық саяси оның э, негізгі қылмысы қандай біріншіден жалған ақпарат тарату жиырма мың террорист одан кейін халқына жала жапты одан кейін қуғын сүргіннің барлығының ә, не ана ә, былайша инициаторы дейді ғой бәрі содан соның нұсқауымен істелген соның бәріне баға беріліп а баға берілгеннен кейін оның кетуге мәжбүр болады оның президенттік иммунитетін жою керек болады Аудан одан кейінгі оны өздерің білесіңдер мен соған шақырамын ассалаумағалейкум қазақ елі мынау оразаларыңыз қабыл болсын кейін қайтарды кейін мына рысбек сәрсенбай аға мына жанболат мамайдан кейін міне бірінші рет площадьқа келді Мына жанболат мамай отырғалы митингі болған жоқ мына қызылқұлақ милициялар прокурорлар демалып әйбат болып күлік баған жанболат мамайды әл қамауда ұстап отыр Жамбулат жанболат мамай қамалғалы митингке болған жоқ міне міне рысбек сәрсенбай ағамыз міне алып шықты міне міне тайжаны бар әйтеуір бәрі бірігіп ал енді мына билікке айтайын тоқаев сені құлағың керең ба көзің соқыр ма сен отырсың ей мына қазақтың балаларын қырып тастағансың сен ей сенің орның тұрма түсіндің ба атсаң мені атып таста қамаған жоқсың сен ана енді назарбаевтың ана тұқымының бәрі жүр ғой назарбаевтың артында тұр күнде барып сен тақыл айтып кетесің соған бүгін де барып тақыл айтып кетесің сен мына байлар садиктен бөліп тастаған тоқаев балаларын садиктен бөліп тастаған садигі бөлек мектебі бөлек олар сүріштетпейді олардың балалары е э, құзылқұлақтар е э, милисалар, сендер халықтың ақшасын аласыңдар зарплаттарын ә, зарплаттарын түсіндің ба халықтың мына халықтың зарплата ақшасын біздің ақшаны аласыңдар ойланыңдар е мына заманбек нұрқарұлы айтқан бір митингіде милиция прокуратура солдаты служите Мұрат они властим деген. Тоқаев. Мен айтарым сен бар ғой. Ей арамтамақ, э, перваш, парламентте сүмелектер, арамтамақтар. Ей сендер кетіңдер, ей 30 жыл. Ана, перваш бе, сен Назарбаев кеткенін қылдап жыламен ғой. Тоқаевтың көтінде жүрсің. А, аз ба, ей, перваш бе, ана, президент салонда, а, Тоқтар Ауақырбек жүріңдер ғой. А, Тоқтар Әубәкір той сатқын, ә, айналайындар, Ол Тоқаев сен бұтыңа сиық болғансың, бұқаны неге кіргіздің? Өздерің үшін кіргіздің бұқаны, Ана 20 мың террорист кіріп кетті деп. Қайда ол террористерің? Біздің қазақын балаларын қырып тұстадың, Сенің орның тұрма, е, Тоқаев. Сен бірінші отстап қағаты. Түсіндің ба? Міне мен міне. Рахмет, Бектұсын менің атым е халық ояныңдар е ояныңдар мынау шығып жүргендер осы мынау осы мына инга иманбай мына бар міне осы осы өзіміз ғана ғой ояныңдаршы пенсионер бар ей жас балалардың бәрі қырылықпаған енді сендер шығыңдар асарымызды асадық жерімізді жедік қой рахмет қазағым жанайқайыңыз өте орынды алейкум, құрметті қазақстандықтар менің есімім александр ерғалиұлы тоғызыншы округта ә, депутаттығына кандидат болдым маған ә, 875 адамдарды озын дауысыңызды, озын сенімді берді менің сайлаушыларыма рахмет айтамын қазақтарға рахмет қазақтарға құрмет айтамын менің жүрегім менің жүрегім қазақ халқымен бірге осы ауылына бұл, бұл туралы үшін келдім әділ, әділ сайлау үшін келдім рахмет сізге сау болыңыз молодец жүрегім қазақ деп соғады қазақ елім қысқада нұсқада айтайын бұл той тойлап жүретін заман емес оянатын заман келді сіздер анау желтоқсанды ұмыттыңдар жаңа өзенді ұмыттыңдар шаңырақты да ұмыттыңдар қаңтарды да ұмыттыңдар бұл не деген сұмдық көздеріңді бақырайып тұрып алдап айтқан сөзінен тайқап тұр енді міне қазір халық парламентін құрып жатырмыз ақырын ақырын алдыға жылжып келе жатырмыз сонымен бұл билік анау назарбаевтан бастап тоқаевы бар анау депутаттар бар олар халық жаулары мен сіздерге айтайын бәрін жауапқа тарту керек ұрлағандарын қайтару керек миллиардтап ұрлап жатыр бәрін жеп жатыр таптап нелеріңді қанша мүмкіндік болды ана күнгі неде сайлауда жүректеріңе түкірді сендердің сендер мал болмасаңдар мәңгүрт болмасаңдар ояныңдар бір күндік қара ойламай мына мұғалім школ директорларына мына қысымшылық жасап кеңсенелерін бәрін қысымшылық жасап нетіп жатыр мен ол барлық мұғалімдарға топырақ шашпаймын әр адамның өз жүрегіндегі оты болса осы жерде келсін осында келсін мен жаңа сайланған нелерге депутаттарға бұрын қалғандарға да айтамын сендер билікті қолдап халықты осындай қанаған үшін сендер де жаусыңдар бәрі министрлер бар ма мына біздің қорғаныс министрі бар ма анау әскердегі командир отделения деген болады младший сержант деген соған дейін бәрін жауапқа тарту керек біз қалай әскерге балаларымыз жібереміз мына кең байтақ жерді кім қорғайды сырттан бізге неше түрлі айтып жатыр анау орыстан да нетіп жатыр ей бұл масқара ғой өз жерімізде қаланы ауылды өз қазақшамызды көне атауын атағын қоямайған бұл не деген сорлы халықсыңдар қазақтар сендер сорлысыңдар ма бір бірлеріңмен өткенде батырдың тұқымын деп төстеріңді ұрасыңдар мына махамбеттің тұқымдары бар ма қанға датын айтқан кім бар мен махамбетті ғана айтайын қалғандарың айтасыңдар мен ана батырдың мына батырдың тұқымым дейсің сендер аруақтардан ұялмайсыңдар ма батырдың тұқымдары қанша жерді біз болды ол жердің 40 проценті кетіп қалды сыртқа 40 процент жерден біз айырылдық енді ертең мына ұрпағымызға не дейміз менің ұрпағым қиналғанша менің қаным төгілсін бұл жер ақ найзам билектің несімен келді ұшымен келді кім көрінген билеп жатыр біздің қазақты ем құрайлық құртат. неге дейсіз ба міне көбісі үйінде отыр чайын ішіп ол жігіт болса қазақ болса мұн жерге келсін ертең ұрпағының алдында ұялмайтындай мен ұрпағымның алдында ұялмаймын әлбетте мына жердегі бәріне топырақ шаша алмаймын мына ішімізде неше түрлі нелер бар анау барлаушы дей ме неше түрлі мен талай қорқытты үйіме де келді мен қорықпаймын участковый де келді бірақ ойлаймын енді мен үйіме келіп біреу қорқытатын болса басын жарамын есік алдында сосын көре жатармыз менен аяушылық болмайды кім арғы жақтікі ол мен жауым мен халық халық менімен халық мен қалқаным сол рахмет аға айтқаныңыз келсін ағайын ақылдасатын уақыт келді екі сағаттай тұрмыз менің осын мына жерде әріптестерім де соны айтып жатыр биліктің сөзімен айтқанда кезектен тыс еркін митингіге қатысушылар жиынның э, қарарын қабылдаса рұқсат болса бәріміз мына жаққа өтсек ағайындар бәріміз мына жаққа төменге түссек төменге өйткені қазір дауыс береміз қол көтереміз сондықтан бәріңіз мұнда келіңіздер митингке жиналған ағайындар э, біз бүгін 9 сәуір күні 2023 жылы биліктің заңсыз заңсыз ескертпесіне қарамастан митингі жиналдық бұл митингіде көптеген мәселелер талқыланды сол қаралған айтылған сұныс тұрғысында талап тұрғысында жасалған ұсыныстарға қорытып биліктің назарына халықтың назарына ұсынатын қарарды қабылдайық әрине ол қарарды мен қазір бірден айтамын алдын ала жазып дайындалған жоқпыз өйткені шындығын айтқанда бүгінгі митингіні бұлар өткіздірмей тастайтын шығар мына алаңды темір қоршаумен қоршап адамдарды жібермей келгендерін жаңағы автобустарына тиеп алып кетіп бұрынғы ескі ауруларыменен кедергі жасайтын шығар деп ойлаған едік құдайдың қалауымен дейік алдымен екінші халықтың тілеуімен осы жиынымыз өтті сондықтан бәріңізді осында митингке келіп отырған қорықпай жасқанбай үйде диванда шалқадан түсіп жатпай өз еріктеріңізді көзқарастарыңызды талап пікірлеріңізді білдіру үшін келгендеріңізге мыңда бір рахмет айтамыз бүгінгі жиынның қарары бірінші қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің және мәслихаттарының 2023 жылғы 19 наурызда өткен сайлауының нәтижелері заңсыз деп танылсын қазіргі қошановтың басқарып отырған парламенті легитимді емес деп саналсын келісеміз ба онда жеке жеке дауысқа салайық па әр жоқ соңына салайық па жақсы қол соғуларыңыздың өзі де келіскендіктің белгісі бірақ соңында дауысқа саламыз екінші қазіргі заңдық жолмен сайланбаған бұрмалаумен аманаттың және сол аманат сияқты партиялардың өкілдерінен құралған парламенттің бекіткен үкіметі яғни смаиловтың үкіметі ешқандай сын көрмейтін әлжуаз үкімет сондықтан оларға сенімсіздік білдірілсін деген талап қоямыз қолдаймыз ба үшінші мына тәуелсіздік алаңы бұдан кейін қан төгістің қақтығыстың алаңы емес бейбіт келісімге мәмілеге келудің алаңы болсын ол үшін осы алаң бейбіт жиындар митингілер алаңы болсын алматы қалалық мәслихаты өздерінің бұрынғы шешімдеріне ма қаулыларына ма түзетулер енгізсін бұл алаңға халық алматы тұрғындары қай кезде келіп алып өзінің көзқарасын білдіремін десе ешқандай кедергі жасалмасын ол үшін алматы қаласының әкімінің алдында тәуелді болып тіпті ескерту де берілмесін ақпарат құралдары айтып жиналатын кезінде жинала берсін шынайы демократия сонда болады шынайы халықтық үкімет сол кезде болады еркіндік болған кезде азаматтардың конституциялық құқығы қорғалған жерде ғана құқықтық шынайы демократиялық мемлекет болады төртінші мәселе қазақстан республикасына қазір жасыратыны жоқ қауіп қатер төніп тұр ол іштен де сырттан да бар ол қауіп қатер сепаратистер арқылы жүзеге асырылады сондықтан қазақстан президенті тоқаев еліміздегі сепаратизмнің қандай да бір түрлері болмасын соған қатаң тыйым салсын ол үшін сепаратистерді қамасын заңмен жазаласын ал сепаратистерге қарсы патриоттық үн қосып жүрген билеп төстеушілердің заңсыздық әрекеттеріне қарсылық көрсетіп жүрген елде өзгеріс болу үшін күресіп жүрген саяси тұтқындардың ешқайсысы түрмеде отырмасын олардың бәріне бостандық берілсін бұл жерде мен әрқайсысының аты жөнін айтып түгендеп жатпаймын өйткені оның бәрі осы жерде жиында аталды тағы да бір мәселе бұл мына халық парламенті бүгінгі митингін ұйымдастырушы халық парламент деп есептеңіздер ол ырысбек сәрсенбай не болмаса мұхтар тайжан екеуі ғана деп ойламаңыздар халық парламентіне кімдер кіреді халық парламентіне өткен сайлауға мәжіліске мәслихатқа қатысқан халықтың сеніміне ие болған біршама дауыс алған бірақ биліктің құйтырқы бұрмалаушылығының салдарынан тиісті орындарға мандат алынбаған азаматтар осында көп жылдардан бері қарай күресте жүрген тәуелсіз азаматтар еркін ойлы азаматтар қоғамдық белсенділер кіретін халық парламенттің ары қарай жұмыс істеуін олардың бастамаларын қолдайық біз сіздерді соған шақырамыз енді көпшілікке арнап айтатынымыз қорқатын ештеңке жоқ бойларыңыздағы үрейді кетіріңіздер міне бүгін қаншама адам жиналып тұрмыз осы жерде бұдан бұрынғы жиынға да халық парламентін жиналғанбыз осында бүгінгі қарағанда екі есе аздау болатынбыз бүгін екі есе көппіз ертеңгі жиындарға бұдан он есе жиырма есе көп болатынымызға біз сенімдіміз біз биліктен қорықпаймыз қорыққан билік халықтан қорқа берсін енді оның ар жағында тағы бір сөз бар оны айтпай ақ қояйық бала кезде айтатын аулақ кетсін халықтың мазасын алмасын конституция жасасын әділеттілік жасасын заңдылық жасасын осы айтылған мәселелерді тұтастай дауысқа саламын қолдайтындарыңыз қол көтеріңіздер бәріміз бір ауыздан ауламыздағы кемпінен қызметкерлерді қол көтеріп жатыр. Бәріңізге көптен көп рахмет. Қазір осы жиынды ұйымдастыруға қатысқан азаматтарға, мараттарға бәріне көп-көп рахмет. Ә, бәріміз жиналып, өш жерде естелікке суретке түсейік бұл бір тарихи естелік болып қалады әрқайсымыз үшін және бәлкім еліміз үшін де қазақстан республикасы бәріміз жиналып суретке түсейік содан кейін әнұранды айтсақ қалай әнұранмен аяқтайық онда жиынымыз аяқталды қатарға тұрыңыздар бәріміз суретке түсейік